Hola, ja llegó la Navidad a Contrasons. I us farem un regal molt especial. Us anem a proposar els nostres duets ideals per aquest Nadal. El primer duet que realment ens hagués encantat veure és la Montse amb una tropa de Nova York que sempre ens ha agradat molt. Són els Ramones i un dia van cantar Merry Christmas, I don't want to fight tonight. Ei, i un secret que no surt a cap biografia. Alfredo Fredo Mercury l'encantava l'escudella, però encara més la carn d'olla. La segona proposta ens porta als anys 80, quan Decibelios cantaven Puta Navidad. Na na na na na na na na I per acabar, un duet que ens hagués fet especial il·lusió. I sobretot, a ella li hagués fet molta més il·lusió. Montserrat Cavaller amb Rick Astley cantant White Christmas. I fins aquí els duets que ens hagués encantat veure aquest Nadal. Us esperem l'any que ve. Molt bones festes!